quan la indústria per motius logístics doncs, demana una determinades mides, hosti, està induint a que els pagesos, els productes que li surten d'una mida que són més grossos o més petites, hagin de descartar-los. Qui és el responsable d'això, la indústria o el pagès? El que hem de fer és que aquells productes que ara es descarten doncs, que hi trobin la seva, la seva via per arribar al consumidor. Per la vida,